Ja, der Holzbackofen ist ja gebaut mit äh, Schamottesteine und äh, die haben die Eigenschaft, dass die die Feuchtigkeit durch den Bohren äh, von den Schamottsteinen aufnehmen und die Feuchtigkeit wird dann auch wieder während des Backprozesses abgegeben. Dadurch wird dann das Brot besonders rösch außenrum und äh, das ist gleichzeitig dann auch die Isolierschicht für das Brot. Dadurch hält das Brot durch die steige Kruste automatisch länger frisch. Für meinen Holzbackofen, den beheize ich immer mit äh, Fichtenholz. Die Fichtenholz hat praktisch die Eigenschaft, äh, dass, die, dass das Holz schnell zerfällt. Und das will man eigentlich beim Holzbackofen, dass man die Glut dann gleichmäßig verteilen kann, dass auch der Boden von dem Holzba äh, Holzofenbrot schön gleichmäßig ist und der Holzbackofen braucht circa drei Stunden, bis der die richtige Temperatur hat. Wir schieben das Brot dann bei 285 Grad circa ein, bei abfallender Hitze. Und das Brot backt dann circa 70 Minuten. Ja, ich mache meinen Kreuzofenbrot mit äh, drei Stufen Sauerteig. Das bedeutet, mein Sauerteig der wird in drei Stufen angesetzt. Wir machen jetzt hier die äh, erste Stufe, die geht insgesamt äh, sechs Stunden. Nach sechs Stunden äh, frische ich den Sauerteig nochmal an mit Trockenmehl und Wasser. Der geht dann zehn Stunden und kurz vor der Teigbereitung, also drei Stunden vor der Teigbereitung, setze ich den nochmal an da geht er dann drei Stunden. Ich gebe meinem Brotteig halt noch die Zeit, dass die einfach schön aufgehen, dass ich die entwickeln können, dass sich Aroma bildet. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, zu diesem Vorgang sagt man, man wirkt die Brote rund. die Körbchen hat man halt deswegen, dass der Teig praktisch nicht breit läuft, dass er die Form behält, darum hat man das in Körbchen drin. Also in den Korb wird nicht gebacken. Ne? Was mich halt in der letzten Zeit sehr erfreut, ist immer, dass, äh, dass sich mehr Menschen für das Bäckerhandwerk interessieren, dass in den Dorfgemeinschaften auch die Holzbacköfen wieder Gebrauch finden, teilweise renoviert und restauriert werden. Äh, das freut mich sehr, äh, wenn die Leute in den Dörfern oder in, im Garten äh, selber wieder Brot backen, da das Brot wieder eine ganz andere Wertigkeit hat. So, ich habe mir den Ofen so bauen lassen, dass ich praktisch hier einen Aschenkasten habe, wo ich jetzt die restliche Flut oder Asche dann praktisch reinräumen kann. Ja. Früher war es so bei den Holzbacköfen, dass man das komplett rausgeräumt hat. Da war eine riesen Staubentwicklung, aber mit dem, dass man das nicht mehr ganz raus machen muss, ist es hier natürlich perfekt. die Schamott, die Schamottesteine sind alle schön weiß, schön hell. Dadurch sieht man auch, dass die Steine jetzt alle die Hitze schon voll gespeichert haben. Wenn sich noch Ruß an den Steinen äh, angelegt hat, dann ist es ja so, dass der Ofen noch nicht die Hitze hat. Also Ruß, wenn der Stein fest ist, fällt automatisch wieder ab. Die Steine sind jetzt alle schön hell Oben, unten, an der Seite, überall. Also es sagt mir schon, dass die richtige Temperatur im Ofen ist. Also ich habe einfach beim Bau äh, darauf geachtet, dass mir mein äh, Ofensetzer die äh, Schamotteplatten, also der, den Boden, also die Bodenplatten diagonal verlegt hat. Dass wenn man mit dem Schieber praktisch reinfährt, auch über die Kanten gut rüberkommt. Klopfprobe, dass man auch hört, ob das Brot richtig durchgebacken ist. Und dann natürlich hier auch die Kruste. Das ist der Wahnsinn. Also die Kruste ist voll gut ausgeprägt, also das Brot ist äh, sehr gut gelungen heute.